Katika video hii tutazungumza kuhusiana na YouTube monetization. Ni vigezo gani ambavyo unatakiwa kuwa navyo au kutimiza ili uwe monetized au uweze kupokea pesa? Ni hatua zipi utazifata baada ya kutimiza vigezo ili uweze kupokea pesa yako kwa mara ya kwanza na kuingia kwenye akaunti?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 Monetization ni moja ya kipengele ambacho kila mtu huwa anakitamani aweze kukiricha au kukifikia, kwa sababu ndo malengo ya kwanza ambayo kila uh, YouTube au content creator anatamani kuyafikia au kuyapata kuya so mpaka wakati huu narekodi video hii, nitaeleza kuhusiana na vigezo ambavyo viko mpaka sasa. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikibadilika mara kwa mara, so sikariri, inategemea na wewe unaiangalia hii video lini. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna changes zozote, lazima kutakuwa kuna video nyingine nimesha upload, utatazama zaidi kwenye chaneli hii na kuweza kujifunza. Lakini mpaka wakati huu narekodi hii video, hivi ndivyo vigezo ambavyo unatakiwa kuvitimiza, na hatua kadhaa baada ya vigezo kutimia utatakiwa kuzizingatia ili uweze kupokea pesa. Kigezo cha kwanza ili chaneli yako iweze kuwa monetized ni kufikisha subscribers elfu moja. Yes, inatakiwa watu ambao wamesubscribe katika chaneli yako wawe elfu moja na zaidi. Kwa wakishafikia elfu moja, kigezo cha kwanza kinakuwa kina checked tiki kwamba umeshakitimiza. Unaingia sasa kwenye kigezo cha pili. Kigezo cha pili ambacho YouTube wao wanakonsida kama ni sehemu ya wewe kuweza kuwekewa matangazo ambayo yatakufanya ulipwe ni kufikisha watch hours elfu nne yaani masaa elfu nne ambayo watu wametazama video zako zote ambazo ziko katika chaneli yako ya youtube jumla ya watazamaji natakuwa yawe masaa yamefika elfu nne kwa maana siku 360 ambazo jumla ya video zote zimeweza kutazama kwa hiyo kigezo cha kwanza kikishafikia subscribers elfu moja baada ya hapo unakuja kuangalia je umefikisha watch hours elfu nne ukishafikisha watch hours elfu nne sasa unaenda kwenye hatua nyingine inayofata hatutozungumza kuhusiana na youtube short kwa sababu youtube pia wameanzisha monetization system nyingine kwenye zile short za video ambazo tunakuwa tuna upload ambazo ni vertical video zenyewe unatakiwa ufikishe au vigezo vyake huwe na views milioni kumi ndani ya siku tisini so hatutazungumza kuhusiana na hiyo tutazungumza kuhusiana na monetization ya kawaida ya video zile ndefu kwa hiyo ukishafikisha au ukishapata subscribers elfu moja watch hours elfu nne kinachofuata sasa ni kujaza form kwa maana utatumiwa email kwamba uh, channel yako iko eligible kwa ajili ya kuweza kuapply monetization utapewa email utajaza information zote baada hapo utasubmit utasubiri email nyingine inategemeana na channel yako kama ina complication timetable yao walivyopanga na kufanya shughuli zao inaweza ikachukua masaa siku wakati mwingine wiki mpaka wiki tatu kuweza kupokea majibu kwamba chaneli yako imekubaliwa au haijakubaliwa. Kama haijakubaliwa, hiyo ni kesi nyingine, watatoa sababu, labda kuna vitu ambavyo wanahitaji uweze kurekebisha, lakini kama imekubaliwa tayari, utaenda kwenye hatua nyingine sasa, ambayo ni kuziruhusu video zako zote ziweze kuweka matangazo. kwao ni kuzimonetize. kwao video zote itabidi umonetize kwa kuweka alama ya dola au kuruhusu matangazo yaweze kuanza kukaa kwenye video zako ili uanze kulipa Na hiyo utakuwa unaifanya sasa kwenye kila video ambayo unaiupload baada ya kumonetize zile zingine ili uhakikishe kwamba unaingiza pesa. Baada ya kuruhusu video zako kuwa monetized, kuna process zingine utakuwa unaangalia kwenye dashboard kinachotakiwa kufata, lakini actually huwa inatakiwa ifikie dola kumi ndipo wakuruhusu kuweza kuingiza njia za malipo ambazo utatumia kupokea pesa pamoja na kujaza tax info, tax information. So utajaza, kuna form fulani huwa unatakiwa ujaze, uh, utaiona hapo, lakini pia kwenye swala la kujaza hela yako utaipokea kwa njia gani utajaza address na nini na account number ya benki ambayo utatumia kupokelea pesa utaiweka hapo baada ya hapo utaruhusu na utaanza kusubiri sasa pesa ziweze kukusanywa kwenye ile analytics yako kuweza kuona imeingia dola ngapi dola ngapi mpaka itakapofikia kiwango ambacho kitakuruhusu wewe kuweza kutoa hiyo pesa na ili uweze kutoa pesa ndani ya siku 21 au ndani ya mwezi mmoja nitakuwa umefikisha dola mia au dola mia moja hapo ndipo utakapoweza kutoa pesa yako kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kama ikitokea mwezi wa kwanza umekusanya dola hamsini, mwezi wa pili ukakusanya dola ishirini, wa tatu ukakusanya dola hamsini, ukizikusanya hizo ndo zinaleta kama dola mia ishirini, ndipo ambapo utaanza kupokea malipo yako ya kwanza kabisa kwenye akaunti yako ya benki au akaunti nyingine ambayo umeweza kuweka. Kwa hiyo hizo ni hatua ambazo ni vigezo pamoja na hatua ambazo lazima utazipitia ili kuweza kumonetize na kupokea pesa yako kwa mara ya kwanza kabisa pale unapo apply monetization au unapofikia vigezo vya kuapply monetization ya youtube so hivyo ni vitu ambavyo unaweza ukajifunza kupitia video ya siku ya leo kama una swali lolote una changamoto yoyote ambayo umeipata kupitia chaneli yako acha maoni katika ah, sehemu ya comment au unaweza ukanirich kupitia email yangu hapo chini ukanieleza tukaweza kusaidiana kujua namna gani ambavyo tunaweza tukaisolve otherwise kama mmeshakubaliwa auko kwenye mchakato, keep it up, endelea kupambana kuhakikisha kwamba unatimiza kile ambacho unakipambania na kuhitaji kuweza kufanikiwa zaidi. So hicho ni kitu ambacho niliona tuweze kushare kwa siku ya leo. Naamini kuna mmoja ama nyingine kitakuwa kimekufungua na kuongezea zaidi maarifa kuhusiana na masuala ya YouTube. Like video hii, lakini share na mtu yeyote yule ambaye unaamini kabisa anahitaji kujifunza ujuzi huu, lakini tembelea na tazama video zangu zote za nyuma zinazohusiana na masuala ya creative design ili uweze kujifunza zaidi masuala yote yanayohusiana na creative design, filmmaking pamoja na teknolojia. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time.